आलो होतो पोट भराया आणि देशाला ताराया म्हटलं समर्पित करू मन वाचा न काया आधार देणार होतो देशाला पण खचला स्तंभाचा पाया हुकेनी आड ओढून क्या